rasa hati ingat kecilmu lo bermain ramang-ramang bersuka hilang demo de bandar besar Bila dah sifatnya malu Kau terlalu bebas Tak ada dah segede silu Dumo nampaknya warok Nak tegur pun rasa malu Maklumlah orang dok raya Rangat demo juru sengotik

kenyo apa kesiye ko ayo demo Goya ko oge gato kato demo jugu sengoti

pada besar Bila dah sifatnya malu Kau terlalu bebas Tak ada dah segede silu Rumah nampaknya wara Nak tegur pun rasa malu Maklumlah orang okay, doya Perangai demo juru sengotu